benvenuti, benvenuti, ciao ciao ciao ciao a tutti, ciao a tutti, benvenuti e bentornati, ciao, oh, come cazzo state? Quel piccolissimo secondo d'aria, aggiustalo! Madonna, mi vorrei già spaccare la testa! Cristo Dio! Oh Dio no! già eiaculato nello studio? No, sinceramente no. Nemmeno una sega mi sono fatto. Quindi. Eh sì, madre, che fai con la faccia? Ti sei fatto una sega nel no. bagno? No, non mi dica che hai trombato con Giulia B. Dai, madre, porca no. no. Dove hai eiaculato? tra l'altro stiamo testando anche le urla non solo per l'eco ma anche per i nostri compagni vicini, chissà se ci arriverà già la lettera dell'avvocato, abbiamo già mandato degli avvocati, ma ora vi racconteremo tutto, è una bellissima storia. Questo è il mio regno, il mio circo. Tatoli.